Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birçoğumuz yeni bir kamera almak istemiyor. Bunun yerine telefonunun kamerasını kullanmak istiyor ya da hali hazırda mevcut bir kamerası var ve yayınlarını o kamerayla yapıyor. Fakat telefonunun kamerasını ikinci veya üçüncü kamera olarak kullanmak isteyenler de olabiliyor aramızda. Bununla alakalı olarak birkaç yöntem var. Bu yöntemlerin hepsinde de telefonumuza ve bilgisayarımıza bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Fakat bu videomuzda hiçbir download yapmadan ne telefonumuza ne bilgisayarımıza hiçbir program indirmeden ve tamamen ücretsiz ücretsiz bir şekilde telefonumuzun kamerasını bilgisayarımıza nasıl aktarabiliriz, OBS'imizde nasıl kullanabiliriz bunu göstereceğim. Şimdi bunun için ne yapacağız? Sırasıyla işlemleri birlikte gerçekleştirelim. Telefonunuzda Chrome'a, Chrome tarayıcısına girebilirsiniz veya başka bir tarayıcı kullanıyorsanız eğer telefonunuzda o tarayıcıyla da giriş sağlayabilirsiniz. Ben Chrome kullandığım için Chrome'a giriş sağlıyorum ve burada adres çubuğuna vdo.ninja yazıyorum ve direkt olarak adrese giriş sağlıyorum. Adrese girdiğimde gördüğünüz gibi beni ikinci sırada Add Your Camera to OBS kısmı beni karşılıyor. Hemen buraya tıklıyorum. Siz eğer ilk defa tıklıyorsanız kameranıza erişim izni isteyecektir. Onun için kameranıza erişim izni verebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi benim kameram burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda da audio source kısmında sesim de alınıyor. Burada isterseniz no audio deyip sesin iletilmesini kapatabilirsiniz veya sesinizi de telefonunuzdan duyurmak istiyorsanız eğer yani telefonunuzun mikrofonunu kullanmak istiyorsanız eğer varsayılan diyerek telefonunuzun da mikrofonunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda video source tarafında tıkladığınızda gördüğünüz gibi isterseniz ön kamerayı isterseniz de arka kamerayı gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben şu an sizlere daha rahat gösterebilmek için ön kameramı kullanacağım. Aynı zamanda biraz daha aşağı indiğimizde video efektler mevcut. Dijital video efekt kısmına tıklayarak dijital green screen derseniz eğer de işte doğru bir ışıkta sizi arka planınızdan ayıracak bir green screen efekti de yapabilirsiniz. Tabii biz şu anda bunların hiçbirinin olmadığını varsayıyoruz. Biz sadece kameramızı OBS'imize aktarıp yayınlarımızı o şekilde yapmak istiyoruz. Şimdi bakalım bunun OBS kısmını, OBS ayarlarını nasıl yapacağız ona geçelim. Şimdi Burada ilk önce Start kısmına tıklıyoruz. Start kısmına tıkladığımızda isterseniz telefonunuzu yan çevirebilirsiniz. Telefonunuzu yan çevirdiğinizde de otomatik olarak ekranda yan dönecektir. Şöyle yukarı tarafta gördüğünüz gibi http vdo.ninja uzantılı bir adres var. Bizim bu adresi OBS'imize almamız gerekiyor. Bunun için OBS'imizi açıyoruz. Kaynaklar kısmına sağ tıklıyoruz ve oradan tarayıcıyı seçiyoruz. Tarayıcıyı seçtikten sonra burada işte bir isim verebilirsiniz. Kamera olarak tarayıcı ismi verebilirsiniz ve sonrasında tamam dediğinizde önünüze gelen ekranda bildiğiniz üzere bir adres çubuğu eklememiz gerekiyor. Bu adres çubuğu da şu an VDO Ninja'nın bize vermiş olduğu adres olacak. Hemen hızlı şekilde onu adres çubuğuna giriyoruz. Aşağı doğru indiğimizde OBS ile sesi kontrol etme tikini açıyoruz ve tamama bastığınızda gördüğünüz gibi kameranız gelecektir. Ve neredeyse hiçbir kayıp olmadan rahat bir şekilde kameranızı burada kullanabilirsiniz. Bunun dışında birden fazla telefonunuz varsa aynı yöntemle 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera, belki 5-6 kamera bile yapabilirsiniz. Tamamen ücretsiz ve tamamen kolay bir şekilde hiçbir uygulama indirmeden, hiçbir program indirmeden bu işlemi gerçekleştirebilir. Telefonunuzu kamera olarak kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde şekilde hiçbir uygulama indirmeden rahatlıkla telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızda OBS'inizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Biraz fazla araştırdım ve gerçekten bu konunun videosunun olmadığını gördüm. Umarım sizler için tekrardan faydalı bir içerik üretebilmiş, sizlere sunabilmişimdir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.